教练一 v 二课怎么上？第一种，好，现在咱们打靶，我先给你扶，你一边待着去。好，不错。对，再来一遍。好，不错，不错了。直拳加右左腿，左腿。好，依然戴拳套，咱们来。你去休息去。第二种，好，你先打靶，你去做牛小峰。好嘞。很好啊，再打直拳，远点，可以打很远的，直摆直的来一下。 啊，你去砸要球，来绵羊该你打靶了。好的。啊，这两种训练方法，你更喜欢哪一种？我喜欢玩手机。没问题，问他们呢？